Людей нету! Людей нету! Посмотрите людей! Нету в кране! Нету, нету. Внимание, нету, нету. Максим, Максим. Блять, не битая, тут хотел продать. Я же вчера смотрел, там шевелился уже. Я прям видел, как он падал своими глазами. Я услышал грохот. Убираю жалюзи, эта херня просто Илюша? прям при мне падает. Илюша! Кого-нибудь вызвали уже? Илюша! Уже вызвали, вызвали. Охереть. Илюша! В этот вот, где магазин, по жены. А? Он сломался, что ли? Для 3-4 точки. Коля, он сломался? Да? Я вот только в ну, вылез. Тут просто такая пылина поднялась, когда он упал. Просто офигел. Жесть. я им названиваю, уже вызвали. Чуваку как стекло разбило на тачке вот. Понятно. Да, он вообще сломался. Тогда. Ты что, ты коляну с китайским не догнала? Не-а. Надо же ему было ее вот, вот туда в самый край поставить. А там... Домофон? Нет, вход. Давай. Четыре машины, получается, пострадало. И домофон тоже, ну. И домофон Вова тоже. Как Егорке повезло. Ты конечно, поеду, я бы их ёбнул бы сразу все. Так ты знаешь, что он Нахуй никого не ёбнул. Я тебе еще стою такой. еще Я думала, снег откуда-то падает сначала. Ну, типа, там, ну, с, с, таким, с таким грохотом, конечно. А потом, когда громче стал грохот, мы уже выглянули. Здесь уберите оттуда, сейчас еще что-нибудь упадет. Ну, там больше нечему падать. Ну, вдруг, вон, смотри, что на тачку палка, это деталь. Дай Ну, да, уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не репортеры хреновые. Давай, слушай, выкладывай ну, сам первый. Да не, я в этом, я в автомафию. Блин, давай закрывай, не могу. <laughs> Где скорая? До сих пор нет. Так ни на кого же ничего не упало. В смысле, а чувака нету разве? Нет, нет, нет. Нет. Сам собой, что ли, пустой был Фу, Это ну тогда ладно. Вообще, просто... Конечно, повезло, да? Она у тебя далеко стоит? Теперь, теперь пишет. От мяса не корми, уронят обратно еще что-нибудь. А нет, я даже фоткался бы не знаю. Боже, крыло порвало такой. А почему ты? Никого вроде не гуляем в глазах, но раздаю, если Скоро тут гоняли, думаю. А здесь он завалился там назад, там пролезал, просто висят вот здесь в воздухе. Пол, пол башни поломали. А? Где он там белую тачку, крыло, пофоткай лучше, блин. В <laughs> какой части?